Com és habitual, des que Xavier Trias va accedir a l'alcaldia, el primer plenari de l'any serveix per fer un debat sobre l'estat de la ciutat i enguany, a més, per fer balanç de mandat. L'alcalde ha fet gala de la feina feta, una inversió de més de 2.000 milions d'euros per atendre les persones, reduir l'atur i tenir uns serveis de qualitat. Barcelona avui és una ciutat forta, solvent, creïble, després dels anys més durs de la crisi. L'oposició ha retret a l'alcalde una manca de model de ciutat. El PSC i Iniciativa han acusat l'alcalde d'inacció, de tenir superàvit i no combatre les dificultats. He tingut la sensació que vostè feia d'alcalde de l'oposició. És el que està fent és oposició a l'oposició. Per què no fa ja d'alcalde? Només li queden tres mesos. Governi. No hi ha ni una sola política municipal en aquest mandat per combatre, per plantar cara a aquestes desigualtats. Digui'm un, alcalde posi'm un sol exemple d'una política municipal de contingut fortament redistributiu en clau territorial i social a Barcelona. Unitat per Barcelona ha lamentat no disposar d'una majoria que ha frenat projectes de ciutat i el PP ha dit que el govern municipal cau en l'autocomplaença. Nosaltres creiem que aquest ecosistema de la ciutat és un ecosistema fràgil. Vostès han intentat desenvolupar al llarg d'aquest mandat unes polítiques de geometria variable que en realitat el que fan és que no s'acabi de consolidar una idea de ciutat. Vostè parlava, senyor alcalde, de que vostè ha tingut un problema de majories en aquest mandat. No, senyor alcalde, vostè el que ha tingut és un problema de conviccions, de conviccions ideològiques profundes, de materialitzar el canvi a la ciutat de Barcelona en la gestió. Què hem fet? Què hem fet? Posar ordre què hem fet? Reconduir algunes coses. No hem fet cas amb algunes coses que diu el senyor Alberto Fernández. És veritat. Jo no he tirat enrere els encants, no he tirat enrere el Museu Hub, no. Què hem fet? Ho hem millorat. Millorat, segons Tries, per situar les persones al centre de les prioritats municipals.